こんにちは、粟田洋介です。今日はペンとインクで絵を描いていこうと思います。なぜなら、なんとなくそんな気分だからです。で、昨日はいつもより厚手の紙を買ったので、これに描いていこうと思います。それで、インクで描いた後にちょっと着色もしていこうと思います。 今日はアウトサイダーアート風に描いてみたい気分なんですけどアウトサイダーアートっていうのは作風ではありませんそれに私はアウトサイダーアーティストじゃないしこれ風に描こうと思って描けるアーティストでもありませんちょっと話の続きは描いてからにしようと思います後で着色しようと思ってるのでテープで貼っていこうと思います Thank you. さっきアウトサイダーアートの話をちょっと仕掛けたんですけど、アウトサイダーアートというのは芸術美術の教育や訓練を受けていない人の作品のことです。日本では知的障害とか精神障害をお持ちの方の作品を アウトサイダーアートとすることが多いようですなのでどの道私はアウトサイダーアーティストではありませんなんですけどなんかこれはイメージに過ぎないんですけど自由に自分の世界を表現しているアウトサイダーアートっていうのがすごく好きですそういう意味では私もアウトサイダーアーティストと共通するものがあると自分で思っています クがこんな感じで書き終わりました。なんかまだ書き足せるような気がするんですけど、色を塗るので、ちょっと中途半端に終わらせました。 私はアウトサイダーアーティストじゃないってさっき言ったんですけど、私自身どのアートジャンルに入るのか、未だにちょっとよくわかっていません。 これかなってものがいくつかあるんですけどどれも合うようで合わないようでって感じです作品作りをする上でどのジャンルに属するとかどうでもいいことなんですけど作品の売り込み先を知る上では結構重要だと思っています昔アメリカに住んでいた時アーティストの友達からこの雑誌をもらいましたこれは2003年の4月の雑誌なんですけどこの時初めてアウトサイダーアートっていう言葉を知りましたこの本見た時に これだって思ったんですよその頃どのギャラリーに売り込めばいいのかなって結構ね言っては断れ言っては断られってあったんですけど残念なことにさっきも言ったんですけど私はアウトサイダーアーティストにはなれませんなんかに属するとかそれ自体がアウトサイダーじゃないなってなんか矛盾してるなと思うんですけどまあそんなことよりも絵の続きを描いていこうと思います こんな感じの絵が完成しました。この作品は「友達の生首」というタイトルにしました。今日はアウトサイダーアートっぽい絵が描きたいって言ったんですけど、アウトサイダーアートっぽい絵ってなんだって感じで、そんなの私はよくわからないんですけど、実はこうこういう帽子をかぶってる人が描きたかったんです。なので今日はアウトサイダーアートの話をちょっとしようかなと思ったんですけど、なんでそうかと思ったら、さっきのこの雑誌 なんかね、こういう帽子をかぶってて、なんか記憶のどっかにこの帽子があったのかなって思うんですけど、全然それは関係ないと思います。あともう一つアウトサイダーアートのお話をした理由があるんですけど、今年2021年7月の2日から31日までアウトサイダー自由方面なという2人展をやります。場所は東京都北区にある梅の木十条店という喫茶店です。なんかそういう場所で展示するのはすごい久しぶりです。で、出店するもう一人の アーティストの名前がヒッポキャンパス三吉さんという方でこの人は正真正銘のアウトサイダーアーティストです作風もすごい面白くて私の作風ともすごいマッチしてるので一緒にやろうということになりましたそれでこの DM のコネはヒッポキャンパス三吉さんとコラボした作品です会場が喫茶店なのでちょっとお茶をしたりちょっと食事をしたりという感じで作品も見に来ていただけたらと思いますで開催中私も週に1回ちょっと時間区切りをつけて材料をしようかなと思っています